Почему Европе, Евросоюзу, да, трудно с вами общаться? Конечно, я думаю, что все рады были бы как-то иметь э, дело с Беларусью. Я отвечу, почему вам со мной сложно. Хотите? Давайте. Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику – и от вас, и от кого угодно, от американцев, от англичан, от Евросоюза. Я вижу свой народ. Но вы что, скажете, что я своих соседей там теребил? Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Никогда. Вот здесь саммит нормандской четверки по Украине, и здесь прекращена была война – да, там постреливают до сих пор, но войны нет, тысячами не гибнут. Мы сделали все. Всегда говорил, что соседи от Бога, их не выбирают. Мы что, литовцам, латышам какие-то проблемы создавали? Никогда. Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или в Америку вы в прошлом году финансировали э, мятеж. Вы финансировали. Вы управляли мятежом с территории Польши. Вы, а за вами стояли американцы. Вы пришли в наш дом, мы вас не звали.